Né? no do passado estava falando um pouco de inspiração, né? Eu me quedei pensando, vou, a, vou deixar claro minha perspectiva de inspiração, assim, né? Então, inspiração versus fotocópia. Esse é o tema de hoje e vamos lá. Desde minha perspectiva, né? essa perspectiva limitada, quadrada, inspirar-se em outros é motivar-te assim. Então, por exemplo, há pouco eu fiz um vídeo acá sobre minha inspiração na fotografia, meu primeiro, né? Que de verdade foi bem tardia, assim, pero... Pero, que é isso? Inspirar-se em esse papo, assim, em, caso casa de Sebastião Salgado, né? É motivar-te por o caminho que ele tomou, assim, né? a la forma que desarrollas. Assim, Isso para mim é inspirar-se, assim, não assim, Tu te inspira em outro e te motiva a seguir criando, assim, desde essa ferramenta artística que é a fotografia. Agora, porque inspiração versus fotocópia, não? Porque por vezes podemos abraçar. Eu me inspiro em tal fotógrafo relam, aí, ah, que engraçado. Eu miro suas fotografias e não tento ser igual, assim. Pratico sua composição etc. Ah, bom. Eu... E aí quando eu vejo, já tô logrando nas fotos uma linda dele, assim. Hum. Eu tô querendo bueno. Nossa, então O que passa isso, já? Ah, parece que é tranques, não, pero pode estar tá passando aí que tu tá alongando tu, tu ser criativo, sabe? Entende? Quizás tu foto tu ser uma merda, sabe? Porque tu potencial criativo não ser desarraiado, pelo é autêntica, entende? Não importa, sabe? Porra, eu tô levando isso desde esse enfoque artístico da fotografia, não sabe? já seja o eh, ramo que seja. Eu, posso sempre eu posiciono na moda desde o lado criativo, por exemplo. Eu, por ser, ser fotoperiodista desde meu lado criativo, porra, o que vai haver cobranças de ah, tem que ser tal, tal foto, ok. Pero aún assim, eu posso sempre desenvolver meu lado criativo. não necessito estar sempre bajo demanda, assim, né? Então, desde essa perspectiva, ojo. Então, ah, eu, eu, eu trabalho como um periódico, tenho que comer, tenho que cumprir suas normas. é óbvio, né? claro, de hecho, abro é isso exatamente para isso, para não, não perder de enfoque esse aspecto, assim, esse aspecto da arte e da fotografia. Então, regressando a isso, inspirar diversos fotocópia. É, é, não é que deixar-se enganar-se assim por esses conceitos, não? Ali que porque tu tá sendo uma foto parecida a tal fotógrafo, tua foto tá melhor, assim. Eu não creio, particularmente. Então, eu intento assim, desenvolver minhas fotos desde de mim criativo a um que me é criativo não tem todo o potencial, a um que me fotografia seria uma bosta. Me dá igual, assim. Pero, pelo menos, intento encontrar uma autenticidade. Assim. E, ora, e, e, por, e por que que eu creio que não é que seja importante, cara. Eu vi que é importante compartilhar essas perspectivas, né? Pela minha ou tua, que tu deixa em comentários, para deixar, para clarificar as dimensões, né? Para quê? Para que não caigamos já de, de arranque em, em ruízos e críticas. Teremos muito esse vício, né? Eu posso estar tá falando ah, cá em tua cabeça, tu já está me criticando, rosgando, o que seja, e vice-versa, né? criticando e julgando el arte do outro, mas compartilhar as perspectivas, compartilhar el arte é O mesmo, então eu posso. E isso, isso saca todas as dúvidas, ou seja, clarifica. ou seja, eu estou hablando desde essa perspectiva que é minha dimensão personal, o sea, é allá de correto e errado, o e y, errado, entende? Mas então, por isso é importante compartilhar perspectivas, para que não haja só que não caigamos é nessa, nessa é trampa de já venir cortando a cabeça um dos outros. Vale. Isso não é importante porque minha opinião é a melhor. Assim. Nossa, na realidade por vezes eu dudo em, em fazer isso, porque, porque por, por entrar em porque pode cair em isso, né? Assim, uma alta importância. Assim. Mas é exatamente não, exatamente isso clarificar minha perspectiva, basicamente para ser transparente todo o que é algo. Assim, né? Então, sempre abro desde essa perspectiva, essa perspectiva personal. Assim. E isso evita muito mais, mais entendidos. Então, é uma forma de facilitar a comunicação, né? algo que às é quase impossível. Né? Esa es la idea. Bueno, entonces, eso, ¿qué piensas tú de inspiración, de fotocopia? Deja ahí si puedes, si puedes suscríbete y nos vemos. Hasta luego.